Ski. Hı hı. Reyhan, Abladur, Ben Beririn. Tek, doğru. ¿Eh? Peki, peki. Ver bakalım. Ver bakalım. Ver bakalım. Ver bakalım. Ver bakalım. Mm. Hı hı. hı. İstediğin. İstediğin. İstediğin bir şey olursa. Evet. Bana söyle. Evet. Sen kalma sakin. Tamam mı? Evet. <laughs> Ee, e, lütfen Reyhan abla. Lütfen. Lütfen. Please. Ah. Lütfen. Lütfen. Reyhan e, abla. Evet. Tamam. Tamam. Tamam. Sagol, sari, papatlam. Eh, affiliate or Zoom. İstediğin başka bir şey var mı Reyhan? Abla. Abla, evet. Ay Şerin, ben seni ya. Ay yerim ben seni. Ay, veri, ay Şerin, no. Ay yerim. Ay yerim. Hı hı. Ben seni. Ya. Şa. Ya. Ya. Heh. Yok bin. Denem, tanem yok. Tanem. Yok Ta- bir tanem. Ee, bir tanem yok. Sen mutlu. Mutlu. Mutlu. Hı hı. Ha, mutlu. Ol ulerek. Gülerek. Y- gülerek. Hı Gülerek. <laughs> Yes. Bak bana şeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Sunu da koşalım. Koyalım. Koyalım. Evet. Koyalım. Daha rahat edersin. Hı hı.